Малыши, садитесь в машину, пора ехать в садик. Маша, Сеня, пожалуйста. Пора ехать в садик. Пожалуйста, садитесь. Сеня, Маша. Сынок. Ты там снежную бабу лепить собрался? Сень, Где Маша? <laughs> Где Маша? Маша спряталась от тебя. Поехали в садик. Маш, садись в машину. Доча. Дочь. Ты подготовилась? Садись в машину быстро. Сеня! Все, в машину оба, быстренько. Машенька, залезай. О, все, спасибо большое за бросок, иди садись.